Halina Weinstein dum unu maia mateno. Sun plena maia mateno. Silento sur hospitalai corridoroi, silento extere, en la tuta naturo, silento en mia animo, printempo. Rigardas min la ciel bluo milde cae serene. Sur sutitei per verda foliaro cae burgionoi amice flustras ian raconton, quiu portas alla animo tranquilon, grandan tranquilon senzorge cirpas birdoi, iras malproximen ilia matena canto, canto de danco, pro l suno, pro ciel bluo, pro gioio, prin tempo, prin tempo. Sur la teron gigetis fascon da varmai sun radioi, al parolis gin per plugo, tondroi, per la unua tempesto, Pasigi sur la firmamento divers coloran ciel arcon, el shiris el la animoi mal gioion cae dubon, ec cantis hymnon de gioio, tra large malfermita fenestro en penetris gi en mian chambron, ec rigardis en miain oculoin profunde, tre profunde, prin tempo. Plor ec gemis mia animo en tiu ci maia mateno — ec tremis forte mia coro, ho forlasi tiu in ci hospitala in muroin, forcuri el tiu ci blanca lito, iriantauen, en tiun gioion cae printempon, cunigi cun tiu printempa himno, himno de gioio cae felicio, ho printempo. Mi exidas sur la lito, forgetas la covrilon, doloro trapicas la coron, signalo, Mi refalis sur la liton, el subfermitei palpebroi ekfluas larmoi. Hosuno, printempo, al vi mi etendas labbracoin. En Universitata Clinico, strato Novogrodzka 59, chambro 91, Varsovio, maio 1938.